good morning, sì, qui sono uh, le 11, come dico in questi casi, certo non una mattina prestissima, una mattinata inoltrata, e, eh, ma comunque mattina, mister, master, maestro, o oh, semplicemente, oh, semplicemente, David Lynch it's uh, April 20, 2022 and it's uh, Wednesday. It enables uh, middle morning. It's very still right now, 66 and 2 Fahrenheit around 19 Celsius and this means that it's that day really, really, really, really soft like this days and this period. Uh, secondo me anche un clima estivo che primaverile quanto concerne il video tools del giorno non so se lo faccio ma nel caso lo faccio è sempre separato da questo quindi occhio anyway I see and you all just see from the window I think that this afternoon the temperature eh, potrebbe salire ancora di qualche grado ma vedremo poi è vero sembra che ci siano nuvole dietro ma qualche nuvola lì al sole non so se si vedeva ma battere l'importantino di atmosphere is that we are going to be enjoying those beautiful those beautiful those beautiful blue skies and golden sunshine all along the way per cui bene anche ieri c'era questo trend anche se nel pomeriggio un po' di nuvole c'erano, però comunque credo veramente si mantenga così fino a stasera, vedremo, forse un po' come ieri, solo un po' di nuvole nel pomeriggio, per cui shade di sopra, the mythical window with the orange, red, blue, green water, curtain and it's mm, green sniper, shooter, behind me, on the top, not visible, an infactor in the shot. And finally, from a mythical keyboard Yamaha DGX 640 IPG IPG 625 Eva, eh, great day, molto people follow Alexander Riporsi, un saluto davvero a tutti and also I hope you all have a great breakfast. Everyone, io la farò tra poco, il mio stomaco brontola, non so se la sentite. Sì, per cui ci vediamo al video tuts nel caso lo faccio o domani.